We'll be right back. Polisi aradın mı? Adını doğru anladın. Gel lan aşağıdan. Aman Shake it? Do you have to light it? No, you have to shake it. It's not working. Tom. Oh! Willst du noch eine Rede halten? Äh, halt hoch. Halt, alles klar, äh, alles klar. Das kannst du mir gleich geben, ich ziehe mich da gleich sofort raus. Warte, ich, ich filme das Wasser, warte. Eis hier überall. Ja, Ist egal, überall rein. In der Mitte am besten da. Ja. Ich will, will nicht mal gucken, nicht dass das zu hart ist. Nicht drauf? Ja. Motherfucker, fuck the fucking world and my new band is called Siskill. Uah! Uah! Goed Mia, wat gebeurt er? Allee Harry, hou dich de mooi. Wat is dat? Oh, oh, oh, ja. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? heb ik niet toch al honderd keer Ja, dat is net een net een taak gevallen. Wat? Oeh. Ach, zie hem. Wat de ja, მეგობრებო, მადლობა ყურადღებისთვის. დაწერთ კომენტარებში, რომელი მომენტი მოგეწონათ. ყველაზე მეტად მე აუცილებლად ვნახავთ და დავალაიქებ და გნახავთ შემდეგ ვიდეოში და რას ფიქრობთ ამ თემაზე თქვენ დაწერთ კომენტარებში რა თქმა უნდა ყველას კარგად